Écoutez-moi bien. Je vais augmenter le prix. Mhm. Aussitôt. Mais alors, fond De quelle eau parles-tu Oh, quand tu viens tous les matins prendre là. L'eau, depuis que tu as mis les produits dedans là, c'est ça que tu veux augmenter le prix Oui. Tu blagues ou quoi Je blague avec ton papa. Il est mon ami. Avons vie, vie.